मन पराउनु भयो मेरो एउटा अब गेमहरू स्ट्र स्ट्रगल अब मिहिनेत गर्ने बानी अनि स्किलहरू अब आफ्नो चाहिँ अब उहाँले के देखेर मलाई मन पराउनु भयो होइन त्यो मन पराउँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले मलाई प्लेइङ सेटमा चाहिँ खेलाउनु खोज्नुहुन्थ्यो अनि उत्तर कोरिया विरुद्धसँग चाहिँ प्लेइङ सेटमा पनि खेलाउनु भयो त्यस पछाडि अनि अब प्लेन सेटमा खेलाउनु खोज्दा चाहिँ अब धेरै दबाब आयो तँलाई चाहिँ प्रेसिडेन्टले नै अब अब खेल्नु दिइरहेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ अब ग्रामवसले गर्नुभएको थियो होइन त्यतिखेर त्यो सत्य हो भने चाहिँ म त्यो सिकार चाहिँ भएकै हो त्यतिखेर मैले एउटा कोचले मन पराउँदा पराउँदै पनि एउटा चाहिँ एन्फाको अब आधिकारिक प्रेसिडेन्टले नै त्यो किसिमको एउटा खेलाडी विरुद्ध त्यो किसिमको गर्नुभएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम दुःखद हो मलाई छिराउने बेलामा अर्को खेलाडीलाई छिराइदिन्थ्यो होइन अब त्यो बेला चाहिँ ग्राउन्ड रोबर्ट्स रिसाएकै हो रिसाएर चाहिँ तपाईँको प्लेयर बक्समै चाहिँ कोच चाहिँ रिसाएर चाहिँ तपाईँको त्यो आइस बक्सलाई चाहिँ लात्तैले हानेर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ कोचले भनेको यहाँ केही पनि नहुने रहेछ नेपालमा यहाँ चाहिँ एउटै मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटै मान्छेले भनेको हुने रहेछ डन रहेछ एउटै मान्छे नेपाली फुटबलको चाहिँ यस्तो रहेछ मैले बुझेँ अब म टिममा बस्दिनँ भनेर उहाँ चाहिँ त्यसको दुई चार दिन पछाडि नै पनि विदाई पनि भयो एन्फाले विदाई पनि गऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष अब गणेश थापाजी हुने हुनुहुन्थ्यो त्यही सेलेक्सन म्याचहरूमा चाहिँ मैले नेसनल टिमको सेलेक्सन म्याचमा बढी गोल गर्थेँ तर रिजल्ट हेर्नु जाँदाखेरि मेरो नाम हुँदैन थियो होइन त्यतिखेर दुःख क्षण त्यो चाहिँ अब मैले समयमै नेसनल टिममा चाहिँ मैले चान्स पाउन सकिनँ होइन भित्रको फेरि एउटा टायरहरू हुन्छ एउटा अनुशासनको कुराहरू हुन्छ एउटा फुटबल नेसनल प्लेयरको एउटा अब सिलेक्सन कमिटीहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रशिक्षणको हात प्रशिक्षकको हात हुन्छ होइन अब ऊ टप थर्टी फोरमै नपर्ने खेलाडी त हुँदै होइन तर योभन्दा अगाडि अलिकति विवादित कुरोहरूमा हामी इन्भल्भ गर्थेँ चारजना खेलाडीहरूमा नमस्कार दर्शक यहाँलाई स्वागत छ चाहिँ हामीले विश्वमा सर्वाधिक रुचाइएको खेल भन्ने बित्तिकै तपाईँ अभियसली बुझिहाल्नु फुटबलसँग रिलेटेड र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय टिमका पूर्व खेलाडी त्यस्तै गरेर एपिएफका पूर्व कप्तान र उहाँ चाहिँ चार वर्षसम्म चाहिँ उत्कृष्ट लिगका विजेता अथवा अवार्ड एवार्ड बेस्ट प्लेयर पनि अवार्ड पाइसक्नु भएको छ आज उहाँसँग चाहिँ हामीले नेपाली फुटबलको भविष्य र वर्तमान अवस्था र नेपाली फुटबलमा भएको राजनीति र पछिल्लो समयमा नेपालका एकदम सर्वाधिक रुचाइएको स्ट्राइकर विमल घरती मगर राष्ट्रिय टिमको टप थर्टी फोरमा नपर्नुको कारणको बारेमा चाहिँ विशेष कुराकानी गर्नेछ आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो फ्रेममा निम्ताउँदैछु नमस्ते सन्जय हुनुहुन्छ हजुर सन्जयजी धन्यवाद यो लकडाउन पछिको के छ तपाईँहरूको फुटबलको योजनाहरू हुन्छ नि तपाईँ एपिएफसँग आबद्ध हुनुहुन्छ है हजुर अब यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बी डिभिजन लिग अगाडि ए डिभिजन लिग सिद्धिएको थियो त्यस पछाडि बी डिभिजन लिग सुचारू हुँदाहुँदै यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लकडाउन चाहिँ सरकारले लागु गर्यो त्यो बिचमा चाहिँ अब कुनै पनि प्रशिक्षणहरू भएको छैन अब गेमहरू अब भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब मात्रै यो भदौ एक गतेदेखि चाहिँ सरकारले फेरि अब प्रशिक्षण सुरु गर्ने भन्ने एउटा फेरि दिइरहेछ निर्देशन दिइरहेछ अब भदौ एक पछाडि मात्रै त्यो चाहिँ सुचार हुन्छ गेमहरू चाहिँ जस्तो गणेश लाउते भन्ने बित्तिकै केही वर्ष अगाडि नेपालको एकदम ट्रेन्ड स्ट्राइकर रूपमा चिनिन्थे होइन जस्तो तपाईँले चार वर्ष चाहिँ लिगको उत्कृष्ट प्लेयरको एउटा चार वर्ष चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा घोषित अथवा अवार्ड पनि पाउनुभएको थियो होइन त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्यालेस्टाइन विरुद्ध होइन गोल पनि गर्नुभएको थियो लिगमा सेभेन्टी फोर कि सेभेन्टी सिक्स कति सिक्सटी फाइभ हो एडिजन लिगमा एडिजन लिगमा चाहिँ मैले सिक्सटी फाइभ गोलहरू गराएको छु हजुर त्यो चाहिँ नेपालको अहिले टप टेनभित्रै पर्छ छ सातजना खेलाडी चाहिँ हामी नेपालमा एडिजन लिगमा चाहिँ गोल गर्ने पचास गोल कटाउनेहरू चाहिँ हामी छ सातजना छ सातजना तीमध्येका हजुर गणेश लाउदेन भन्नुहुन्छ हजुर नाम छ मेरो पनि नाम छ त्यसमा त्यो टाइमको एउटा नेम एउटा फ्रेम हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अलिकति हुन त फुटबलमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन त्यो एउटा हुन्छ नि फुटबलको एउटा चम्किँदाको एउटा लाइफ जसले पनि अनुभव गरेको एउटा हुन्छ र अहिले अलिक ब्याकमा हुँदा चाहिँ कस्तो परिवर्तन भएको छ जीवनमा अब त्यो खेलाडी लाइफमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब नाम पनि आइरहेको हुन्छ अब आफूले अब फिट रहनेको लागि आफूले एक्सर्साइजहरू पनि गरिराखेको छ गरिराखेको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ आफूले टिममा कस्तो प्रदर्शन गर्ने भनेर होइन अब जहिले पनि अब त्यो सोचाइमा हुन्छ भने र त्यसरी अब अब त्यो अनुसार सफल हुँदाखेरि हाइलाइटमा नाम आइरहेको हुन्छ अब एकदम खुसीको कुरा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सबैले चिन्ने सबैले चाहिँ अब नाम सुनिरहेको हुन्छ अब त्यो पछाडि सकेपछि चाहिँ अब फेरि अब खेल जीवन अब पछाडि अहिले ब्याकमा छु म अब यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कसरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब त्यो खालको उत्पादन गर्ने त्यो खालको अब स्कोर गर्ने खेलाडी बनाउने अब फुटबलकै बारेमा सोचेर बसिन्छ तर पनि नामहरू नआइराख्दा चाहिँ अलिकति थोरै अब फुटबलसँग छुटिनु पर्दाको पीडाहरूमा चाहिँ अलिकति दुःखद दुःखदायी नै हुन्छ आफू नभए तापनि आगामी भाइहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ गरिरहनु भएको छ नि त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा त हुनुहुन्छ ब्याक साइड नभए पनि हजुर म अहिले अब एपिएफ क्लबको अब फुटबल विभागमै छु अब त्यहाँनिर हामीले अब जुनियर भाइहरूलाई अब कसरी प्रोत्साहित गर्ने कसरी अब आफूले जानेको कुराहरू टेक्निकहरू अब एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्ने भन्ने कुरो नै हुन्छ त्यहाँ अब धेरै एक्सपिरियन्स अब हामी धेरै वर्ष फुटबलमा बिताएको साथीहरू पनि छन् अब म पनि छु हामीले चाहिँ अब कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ अब जहिले सोचिराखेको हुन्छ जस्तो एउटा ग्रामीण गाउँ अथवा पाहाडी एरिया पाँच थर जस्तो ठाउँमा जन्मिनुभयो होइन त्यो पनि एउटा जनजाति समुदायमा भनौँ न होइन धेरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो समुदायको चाहिँ बुवा आमाको एउटा सपना हुन्छ कि छोरा लाउरे जाओस् टाइपको हुन्छ अनि त्यो प्लस नेपाली फुटबलमा हामी सुन्छौँ पनि देख्छौँ पनि धेरै राजनीतिकरण हुन्छ क्या त्यहाँ एउटा जन्मेको एउटा जनजाति समुदाय एउटा छोटो कसरी यहाँ राष्ट्रिय टोलीसम्म आइपुग्नु आइपुग्नु भयो यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो अब सानैदेखि म फुटबल खेल्थेँ अब बच्चादेखि नै अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो ग्राउन्डहरू नहुने अब पाँच तारिकको अब विकटै ठाउँ हो हाम्रो अब यासो क्षेत्र पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रो इलेभेन साइडको ग्राउन्ड पनि थिएन र नाइन साइडको ग्राउन्ड चाहिँ दुःख सुखको थियो अब त्यसमा चाहिँ झुम्रोको गोलबाटै सुरु गरियो अब सानो प्लास्टिकको गोलहरू खेलेर चाहिँ अब त्यो खेल्दा खेल्दै अब त्यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ मोह आयो फुटबलप्रति होइन अनि त्यहाँ चाहिँ सानो सानो टुर्नामेन्टहरू हुन्थ्यो गाउँमा अब त्यो भित्र चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै अलिकति सबैको क्रेजहरू मैले तान्नु सकेको थिएँ मेरो फुटबल कलाले गर्दाखेरि अनि त्यो गर्दा गर्दै छोडिएन अनि बिस्तारै अब कसरी क्यारियर बनाउने कहाँ जाने भन्ने कुरोमा त अब मेरो फ्यामिलीमा पनि अब काका पनि लाउरे बुवा पनि आर्मी नै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी लाउरे बन्ने नै एउटा उद्देश्य हुन्थ्यो प्रायः पहाडी इलाकामा तर मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ एकदम अब इच्छा शक्ति चाहिँ एकदम फुटबलमै मात्रै केन्द्रित भयो कि अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यहाँको अब गाउँ लेभलबाट खेल्दै अब त्यहाँबाट इलाम कलेज जोइन हुँदाखेरि इलाम जिल्लाबाट फुटबल खेलियो त्यस पछाडि हुँदै चाहिँ अब फ्रेन्ड्स क्लबतिर या अब कोपन्डोलको फ्रेन्ड्स क्लबतिर सफल भयो एक वर्ष बिताइयो त्यहाँ पनि अनि त्यसरी चाहिँ यो फुटबलप्रति चाहिँ अब अरू मान्छेहरूलाई अब कला देखाउनको लागि अब खेल्दाखेरि त राम्रो छ खेल भन्ने एउटा ऊर्जाहरू आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अनि आफूलाई पनि भित्री इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले चाहिँ फुटबललाई पटक्कै छोड्न सकिएन अनि त्यही अनुसार आफूले मिहिनेत गर्दै अब ठुल्ठुलो ए डिभिजनको टिमहरूसम्म आइयो त्यहाँबाट चाहिँ सिलेक्सन गर्दै अब धेरैचोटि नेसनल टिममा अब सिलेक्सनमा सिलेक्सन भिड्नको लागि मेरो नाम पर्थ्यो अनि त्यही अनुसार अब मैले प्रिपेयर गर्थेँ तर अब दुर्भाग्य म टाइममा नेसनल टिममा चाहिँ पर्न सकिनँ अलिकति त्यतिखेरको गुनासो चाहिँ मलाई के छ भने मैले प्रत्येक सिलेक्सन म्याचहरूमा चाहिँ मैले नेसनल टिमको सिलेक्सन म्याचमा बढी गोल गर्थेँ तर रिजल्ट हेर्नु जाँदाखेरि मेरो नाम हुँदैन थियो होइन त्यतिखेर दुःख क्षण त्यो चाहिँ अब मैले समयमै नेसनल टिममा चाहिँ मैले चान्स पाउन सकिनँ होइन र पनि अन्त्यमा म एउटा सङ्घर्षले गर्दाखेरि निरन्तर एउटा फुटबलमा प्रयास गरिरहेको कारणले चाहिँ म नेसनल प्लेयर पनि बन्न सफल भएँ परिवारबाट हजुर परिवारबाट सुरुमा चाहिँ मलाई अलिकति नखेले भने त्यहीमाथि म एउटा छोरा थिएँ परिवारको अब अलिकति लाउरे भनोस् या पढोस् भन्ने खालको चाहना थियो तर बुवा आमाले सुरुमा त अब यस्तो खेल्नु छोड्दैन भन्नुहुन्थ्यो तर पनि बिस्तारै मेरो नामहरू अब नेपाली फुटबलमा अब त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ अब एउटा राम्रो खेलाडी हो गणेश भन्ने एउटा सबैले अब प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ बुवा आमालाई पनि अब यसले फुटबल नछोड्ने रहेछ यस फुटबलबाटै केही गर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा उहाँहरूलाई पनि विश्वास भयो त्यस पछाडि अब भने जस्तै मैले अब एरिजन टिममा अब नेपाल एफिएफ अब सशस्त्र प्रहरी जस्तो एउटा राम्रो विभा विभागीय टिममा छिरेर अब राम्रै मैले फुटबलबाट एउटा नाम कमाएँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै छ फ्यामिलीमा अब खुसी नै हुनुहुन्छ गर्व गर्नुहुन्छ उहाँहरू अहिले चाहिँ जस्तो अर्को प्रश्न छ मैले नेपाली फुटबलमा राजनीतिक हुन्छ भनिन्छ सुनिन्छ पनि चाहिँ सत्य है यो नेपाली फुटबलमा अब नेपालको त राजनीतिदेखि लिएर हरेक कुरोमा अब राजनीति देख्छु म यसमा सत्यता बोल्दाखेरि अब अलिकति राम्रो खेलाडीलाई चाहिँ अब अलिकति चान्सेस त हुन्छ तर अलिकति थोरै चाहिँ भनौँ न अलिकति केही विभेदको शिकारहरू केही अलिक राम्रो खेलाडीहरू पनि होइन परिरहेका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई राजनीति भन्ने कि के भन्ने एउटा संस्कार चाहिँ एउटा त्यति राम्रो होइन जस्तो लाग्छ पछिल्लो समयमा नेपाली फुटबलमा होइन जस्तो राष्ट्रिय टिमको एउटा नाम आएको छ त्यसमा नेपालका चर्चित विमल घरती मगर जो सारा नेपालीले चिन् चिनेको एउटा यु युवा स्टार हो होइन उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय टिमको टप थर्टी फोरमा पनि राखिएको छैन यो के कारणले भयो जस्तो लाग्छ उहाँ त पढ्नुपर्ने होइन र त्यो भित्र अब सबैले अहिले नेपाली जनताहरूले नाम लिँदाखेरि त विमल घत्तीकै अग्रपङ्क्तिमै आउँछ होइन त्यहाँ भित्रको फेरि एउटा टायरहरू हुन्छ एउटा अनुशासनको कुराहरू हुन्छ एउटा फुटबल नेसनल प्लेयरको एउटा अब सिलेक्सन कमिटीहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रशिक्षणको हात प्रशिक्षकको हात हुन्छ होइन अब ऊ टप थर्टी फोरमै नपर्ने खेलाडी त हुँदै होइन तर योभन्दा अगाडि अलिकति विवादित कुरोहरूमा आयो इन्भल्भ भएको चारजना खेलाडीहरूमा त्यसमा अञ्जन विष्ट भाइ चाहिँ अहिले चाहिँ पऱ्याएर छ अनि विमल घरती मरको बारेमा चाहिँ ऊ चाहिँ मलाई लाग्छ टप थर्टी फोरमै नपर्ने खेलाडी छ होइन अब उसलाई पर्सिमा बोलाइनु पर्थ्यो उसको कमी कमजोरीहरू के हुन्थ्यो होइन एउटा त यो यो पाटो सुधार्नु भनेर सुझाव दिने हो एउटा उसलाई चाहिँ त्यो टप थर्टी फोरमा नदेख्दा चाहिँ म एउटा खेलाडीको नाताले मैले पनि हिजो एउटा नेसनल लिगमा खेलेको एउटा अब खेलाडी व्यावसायिक रूपमा खेला अब खेलेको नाताले गर्दाखेरि एउटा त्यो खेलाडीलाई चाहिँ विमल भाइलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै पीडा नै महसुस होला अहिले होइन उसलाई चाहिँ अब एन्फाले अब हेर्नुपर्ने हो होइन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ आधिकारिक रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति खेलाडीको बारेमा चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई खड्किएको छ यो चाहिँ एन्फाको गलत निर्णय जस्तो लाग्छ होला है तपाईँलाई पक्कै पनि हामीले हामीले बुझेअनुसार चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ हामी जस तपाईँ त प्रत्यक्ष फुटबलबाट आउनुभएको होइन हामीले सरस्वती फुटबल हेर्नेले मात्र पनि अथवा बुझ्दा अथवा सुन्दा चाहिँ विमल घरती मगर चाहिँ नपर्नु राष्ट्रिय टिममा नपढ्नु भनेको त एउटा गलत निर्णय जस्तो लाग्छ एन्फाको त्यो त अवश्य पनि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब सम्पूर्ण फुटबल विकासको जिम्मेवारी लिएको भनेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ हो अब अब त्यहाँबाट चाहिँ अब खेलाडीहरू छनौट गर्दाखेरि पनि अब कसले कति खेल्छ भन्ने कुरो त सबै थाहा हुन्छ र कसले त्यसको लागि कति कन्ट्रिब्युट गरिसकेको छ कसले चाहिँ फुटबलमा चाहिँ अब दिलो ज्यान दिएर फुटबलै मेरो जिन्दगी भनेर लागेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ र उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्छ होइन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अब यसमा चाहिँ प्रशिक्षक अहिले अब बेसी कोच हुनुहुन्छ युवान कालीन उहाँको निर्णयले पनि अब एन्फा नबोलेको हुनसक्छ कति कुरा चाहिँ प्रशिक्षकको हात हुँदैन त्यो बाहिरको एनफाको अरू प्रदाकारीहरूको हातले गर्दा पनि यस्तो हुन्छ भनिन्छ र मैले सुनेअनुसार अथवा अनुसार तपाईँ पनि कुनै समयमा होइन नेपालको स्टारको रूपमा चिनिनु हुँदा चाहिँ इङ्ल्यान्डको एउटा राम्रो क्लब टोडेनमका प्रशिक्ष पूर्व कप्तान हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन एफए कप जस्तो जिति जिताइसक्नुभएका ग्राम रोबर्ट्स तपाईँको कारणले चाहिँ तपाईँलाई यसरी साइड लाउनु खोज्दा चाहिँ उहाँले आफ्नो पत्नी छोडेर जानु पर्यो भनिन्थ्यो नि जस्तो उहाँले एक सय चौतिस एक सय छत्तिस ऱ्याङ्किङमासम्म नेपाली फुट फुटबलको स्वर्णयुग निम्ताउनु ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा उहाँले चटक्क छोडेर जानुभयो जो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उहाँले खेलाउनु चाहनुहुन्थ्यो र हाम्रा तत्कालीन अध्यक्ष भनौँ न होइन गणेश थापाज्यूको चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ यो कारणले चाहिँ उहाँले तपाईँ र गणेश थापा हजुरको आन्तरिक द्वन्द्व कारण चाहिँ उहाँले नेपाली प्रशिक्षक राम्रो एउटा नेपाली फुटबलको भविष्य देखेको टाइमको लागि उहाँले चटक्क छोडेर जानुभयो भनिन्छ यो सत्य हो यो क्षण चाहिँ मलाई एकदमै दुःखद लाग्छ किनभने म त्यसै बेला पनि एउटा नेसनल टिममा परेको हो जस्तै आदरणीय हाम्रो नेपालमा त्यस्तो कोच आउनुभएको थियो ग्राम रोबर्ट्स जो चाहिँ अघि तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो टोटेनको क्याप्टेन प्लस चाहिँ इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय खेलाडी हो उहाँको प्रशिक्षणमा चाहिँ हामी फिफा ऱ्याङ्किङमा नेपाली टिम अहिलेसम्मकै इतिहासमा एक सय छत्तिसौँ स्थानमा दुई हजार एघार सालमा त्यतिसम्म उहाँले चाहिँ प्रशिक्षण गराएर नेपाली टिमले फिफा ऱ्याङ्किङमा एउटा राम्रो एउटा स्थान ओगटेको थियो अनि त्यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब जहाँसम्म ग्राम रोबर्ट सत्य हुनुहुन्छ भने उहाँले मलाई डाइरेक्टै भन्नुभएको थियो होइन म त्यतिखेर चाहिँ अब एकदमै म मिहिनेती खेलाडीमा र मैले राष्ट्रिय टिममा पर्नुको लागि स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ र ग्राम रोबर्सले चाहिँ मलाई धेरै मन पराउनु भयो मेरो एउटा अब गेमहरू स्ट्र स्ट्रगल अब मिहिनेत गर्ने बानी अनि स्किलहरू अब आफ्नो चाहिँ अब उहाँले के देखेर मलाई मन पराउनु भयो होइन त्यो मन पराउँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ जहिले मलाई प्लेन सेटमा चाहिँ खेलाउनु खोज्नुहुन्थ्यो अनि उत्तर कोरिया विरुद्धसँग चाहिँ प्लेन सेटमा पनि खेलाउनु भयो अब त्यस पछाडि अनि अब प्लेन सेटमा खेलाउनु खोज्दा चाहिँ अब धेरै दबाब आयो तँलाई चाहिँ प्रेसिडेन्टले नै अब अब खेल्नु दिइरहेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ अब ग्राम रोसले गर्नुभएको थियो होइन त्यतिखेर त्यो सत्य हो भने चाहिँ म त्यो शिकार चाहिँ भएकै हो त्यतिखेर मैले चाहिँ एउटा कोचले मन पराउँदा पराउँदै पनि एउटा चाहिँ एन्फाको अब आधिकारिक प्रेसिडेन्टले नै त्यो किसिमको एउटा खेलाडी विरुद्ध त्यो किसिमको गर्नुभएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम दुःखद हो र त्यतिखेर जमानामा त्यस्तो हुन्थ्यो है त्यस्तो खालको अब सिचुएसन पनि आएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले स्वयं हाम्रो कोच ग्राम्रो बसकै मुखबाट चाहिँ मलाई कस चाहिँ त्यही मलाई छोडेर जानुको मेन कस अनि कसको कारण चाहिँ अब त्यो खेल्दा खेल्दै ग्राम्रो बसले चाहिँ मलाई प्रायः छिराउनु खोज्नुहुन्थ्यो अनि प्रायः अब त्यतिखेर अब भनौँ न अब अलिकति पक्षपातै जस्तो लाग्छ अब मलाई उहाँमा गर भनेर पठाउनुहुन्थ्यो तुरन्तै अर्को अब एसिस्टेन्ट कोचहरूले अर्को खेलाडी पठाउनुहुन्थ्यो अनि भरे फेरि चाहिँ मलाई छिराउने बेलामा अर्को खेलाडीलाई छिराइदिन्थ्यो होइन अब त्यो बेला चाहिँ ग्राउन्ड रोबर्ट रिसाएकै हो रिसाएर चाहिँ तपाईँको प्लेयर बक्समै चाहिँ कोच चाहिँ रिसाएर चाहिँ तपाईँको त्यो आइस बक्सलाई चाहिँ लात्तैले हानेर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ कोचले भनेको यहाँ केही पनि नहुने रहेछ नेपालमा यहाँ चाहिँ एउटै मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटै मान्छेले भनेको हुने रहेछ डन रहेछ एउटै मान्छे नेपाली फुटबलको चाहिँ यस्तो रहेछ मैले बुझेँ अब म टिममा बस्दिनँ भनेर उहाँ चाहिँ त्यसको दुई चार दिन पछाडि नै पनि विदाई पनि भयो एन्फाले विदाई पनि गऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष अब गणेश थापाजी हुने हुनुहुन्थ्यो जस्तो वर्तमान नेपाली फुटबलको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ नेपाली फुटबलको अवस्था अब पहिलाभन्दा त अलिकति खेलाडीहरूले पाएको सुविधाहरू हेर्ने हो भने अलिक खेलाडीहरूको डिमान्डहरू हेर्ने हो भने चाहिँ फुटबलको अलिकति फुटबलमा अलिकति खेलाडीहरूको भविष्य छ कि भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ हो तर अब गेमको स्तरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा खस्किएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो क्रेज पनि हामी जुन समय तपाईँहरू खेल्नुहुन्थ्यो अझ अगाडिका हाम्रा हरिहरको दाहरूको पालामा जुन हामी बच्चा हुँदा देख्थ्यौँ होइन त्यो क्रेज अहिले फुटबलमा नभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई देख्दा चाहिँ निश्चय नै पनि अहिलेको अब गेमहरू आयोजना हुँदाखेरिको दर्शकहरू क्रेजहरू हेर्दाखेरि पक्कै पनि अब खस्किएको छ त्यो के कारणले खस्कियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ अब खेलाडीहरू राम्रो राम्रो खेलाडीहरू जति पनि थियो होइन अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अब टाइम टाइममा गेम नहुने टाइममा लिग नहुने होइन त्यो कारणले चाहिँ खेलाडीहरूले पनि भविष्यको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि अलिकति राम्रो राम्रो खेलाडीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ विदेशिसकेको अवस्थामा नयाँ खेलाडीहरू चाहिँ त्यो स्टेजको एउटा खेलाडी बन्नु नसकेर दर्शकको क्रेज तान्नु नसकेको हो कि या चाहिँ अब होइन अब क्लब गेमहरू या चाहिँ अब अब यो दुनियाँ कारणहरू प्राविधिक कारणहरू पनि हुनसक्छ होइन अब एन्फामा पनि अब भर्खरै अब परिवर्तन भइरहेछ होइन यो कारणले पनि अब यसलाई चाहिँ क्रेजहरू चाहिँ अलिक घटिरहेको जस्तो लागिरहेछ जस्तो भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र के गरेको खण्डमा चाहिँ नेपाली फुटबल चाहिँ अझ माथि पुग्छ जस्तो कुनै समयमा इन्डिया र हाम्रो फुटबलको लेभल अथवा ऱ्याङ्किङ पनि उयो थियो होइन इन्डिया धेरै माथि पुगिसक्यो नेपालले चाहिँ के गरेको खण्डमा चाहिँ फुटबल चाहिँ अझ माथि पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनकि तपाईँ प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन अब यसमा मैले अब बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब वास्तवमा अब खेलाडीहरूको एउटा भविष्य सुनिश्चित हुनुपऱ्यो एउटा खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेसनल प्लेयरै भएर एउटा बाँच्ने किसिमको एउटा वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपऱ्यो अनि अब ग्रासरुट लेभलदेखि नै अब जुन गाउँ गाउँमा अहिले त एनफाले सञ्चालन पनि गरिरहेछ ग्रासरुट लेभलको कार्यक्रमहरू गरिरहेछ त्यो लेभलबाटै चाहिँ एउटा सिस्टम तरिकाले राम्रो खेलाडीलाई होइन नातावाद कृपावाद गरेर होइन एउटा राम्रो खेलाडीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा सफल खेलाडी बनाउने त्यो सफल खेलाडी बनिसकेपछि त्यसको भविष्य के हो नेसनल प्लेयर भइसकेपछि भविष्य के हो त्यसलाई सुनिश्चित गरेर चाहिँ अब होइन त्यो बजेटहरू चाहिँ सर एन्फाले मात्रै होइन सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ किनभने एन्फाको बजेटले मात्रै पनि एउटा होइन सिङ्गो एउटा राष्ट्रको एउटा अब फुटबल खेल भनेको चाहिँ एउटा महँगो खेल पनि हो व्यवसायिक खेल पनि हो धेरैजना खेलाडीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ एउटै टिममा त्यो किसिमले अब आर्थिक रूपमा पनि होइन सबल हुनु पऱ्यो अनि त्यही हो अब ग्रास ग्रासरुट लेभलदेखि नै नातावाद कृपावाद छोडेर एकदम राम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर उसको भविष्य भोलि सुनिश्चित हुने गरी एउटा राम्रो ट्रेनिङ दियो भने नेपालीले गर्न सक्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तर त्यसको लागि चाहिँ अब प्रशिक्षकदेखि लिएर अब जिम्मेवार अब पदाधिकारीहरू अब होइन अखिल नेपाल सङ्घ सहित चाहिँ अब एन्फा पदाधिकारी सम्पूर्णले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि राष्ट्र राज्यले नै पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कतिपय चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा विभागमा छिरेको हुन्छ विभागले पनि सोच्नुपर्छ ती खेलाडीहरूलाई एउटा राम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने कसरी उसलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने कसरी चाहिँ उसको भविष्य चाहिँ होइन ग्यारेन्टी सुरक्षित भएको महसुस भएपछि त बस्ने हो नेपालमा खेलाडी नभए त यहाँ त प्रत्येक खेलाडीहरू चाहिँ एकछिन नाम कमाउँछन् तपाईँको विदेशी नै भाँसिएर विदेशी विदेशतिर नै भाँसिनुपर्ने अवस्था छ त्यो खालको कारणले गर्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति यो डेभलप भइरहेको छैन कि जस्तो फिल चाहिँ भएको छ है तर नेपालको सबैले मन पराएको गेम अथवा खेल भएको कारणले गर्दा धेरै मात्रामा यो विवादित भइरहेको हुन्छ होइन केही समय अगाडि नेपालका चर्चित प्लेयरहरू फिक्सिङमा पनि परेका थिए होइन हुन त अहिले सर्वोच्चले सफाइ दिइसकेको छ अब अरू त बाँकी नै होला कति कुरा होइन यो फिक्सिङ के हुन्थ्यो अथवा हुन्छ फुटबलमा यस्तो अफरहरू तपाईँलाई नै आयो कि कोही समय यो मलाई चाहिँ फिक्सिङ भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै थाहा नभएको विषय हो हजुर बिचमा म खेल्दा खेल्दै म एउटा इमान्दारी खेलाडी थिएँ र एपिएफको लागि म सिङ्गल अब अब भित्रै अब होइन मनमुटुबाटै खेल्ने खेलाडी पनि हो र केही गरौँ भन्ने एउटा भावना खेलाडी हो तर अप्रत्याशित रूपमा यो एउटा न्युजहरू आयो हजुर अब त्यो अनुसारमा त आफू पनि अपडेट हुनै पऱ्यो होइन अनि अब खेलहरू अब त्यस्तो किसिम पनि हुँदो रहेछ यस्तो किसिमको न्युजहरू आइसकेपछि यस्तो यो के हो भन्ने कुरो आफूलाई पनि दुःख लाग्यो है अब एउटा खेलाडीको नाताले यस्तो भयो भने त के फुटबल खेल्नु जस्तो पनि लाग्यो मलाई होइन तर वास्तवमा अब त्यो के हो वास्तविकता के हो होइन अहिले चाहिँ अब हाम्रो अब अब सागर थापा अब क्याप्टेन सन्दीप भाइहरू अनि उहाँहरू हामीसँगै नै खेलेको हो तर मलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ केही पनि होइन थाहा थिएन एउटा न्युजको हिसाबले त्यो आयो तर अहिले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ सर्वोच्चले पनि सफाइ दिखे दिइसकेको अवस्थामा होइन त्यो टाइममा सागरजीले भन्नुभएको थियो ठुलो माछालाई चाहिँ पक्रिएन हामीलाई बलिको बोको बनाइयो भनिन्थ्यो होइन त्यो त्यही त यो चाहिँ एकदमै अब अलिकति अनभिज्ञानी छु यसमा चाहिँ म किनभने अलिकति उहाँहरूलाई परेको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूले अब बोलिसक्नुपर्छ धेरै कुराहरू त्यो विषयमा सर्वोच्चसम्म पुगेको कुराहरू अब फिफा र एफसीबाट पनि प्रतिबन्ध नै होला होइन यस्तो अन्तमा जाँदा जाँदै होइन हामी धेरै नेपालीहरूले मन पराएको फुटबल हो अन्त अलिक थोरै मात्र हामी क्रेज घटिरहेको देख्छौँ होइन अनि र धेरै तपाईँहरूको गेम अथवा खेलहरू देखेर चाहिँ होइन आफ्नो भविष्य अनि नेपाली फुटबललाई के गर्छु भन्ने आउने व्यक्तिहरू सँगसँगै निराश भएका फ्यानहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो यसमा एउटा गेम हो यो फुटबलको अब यसमा अब निराश हुनुपर्ने कुरो पनि छैन किनभने एउटा अब गेममा हारजित भइरहन्छ है तर एउटा राम्रो खेलाडी बन्नको लागि अब नयाँ नयाँ खेलाडीहरूले पनि एउटा राम्रो एउटा अनुशासनमा बसेर डिसिप्लिनमा बसेर अब आफ्नो क्यारियरसहित भोलि राज्यलाई पनि एउटा आफ्नो एउटा नाम एउटा इतिहास बनाउने किसिमले एउटा मिहिनेत गर्नुहोस् होइन अनि नेपाली फुटबल फ्यानहरू अब सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने एउटा नेपाली फुटबललाई पनि बुझेर एउटा नेपाली फुटबलरहरूलाई पनि एउटा इज्जत दिने खालको एउटा होइन वातावरण तपाईँहरूले पनि एउटा सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन हुन त नेपाली फुटबललाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ दर्शकहरू त कुनै गेम पनि हुँदैन उहाँहरू नै हो एउटा खेलाडीको लागि भगवान् भनेको त्यसले गर्दाखेरि अब बाहिरको मात्रै जस्तै अब युरोपियन लिगहरू अब वर्ल्ड कपहरू बाहिरको एउटा प्रोफेसनल खेलाडीहरू अब अर्को गेमहरू मात्रै हेरेर चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिदिनुहोस् नेपाली खेलाडीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन प्रशंसा एउटा चाहिँ गरेर माया गरेर चाहिँ भोलि आफ्नो देशलाई पनि विदेशको खेलाडीहरू पनि वर्ल्ड कप खेल्ने बनोस् भन्ने एउटा राम्रो तरिकाको एउटा मायाहरू चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन म अन्तिममा त्यही कुराहरू राख्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई अमूल्य समय दिनु धन्यवाद तपाईँले पनि अब यो गसिब नेपाल एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा चाहिँ मलाई ल्याएर एउटा मेरो फुटबलको अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच